Mon Dieu. Nos mots. Pas de santé. Pas de sécurité. À ton hôtel. Présenté. Mon Dieu. Nos mots. Nos mots. Pas de santé. Pas de sécurité, pas de travail, pas de sécurité à ton hôtel présenté. Mon Dieu, non, pas de santé, pas de travail pas de sécurité à ton hôtel présenté. Les chaînes de ce monde, les chaînes de ce monde, les chaînes de ce monde. Haine et séparation. La chaîne de ce monde haine et séparation. Mon Dieu, mon Dieu, nous implorons ta bonté. Nous implorons ton pardon. La ce monde, la chaîne, doucement de... Et, et c'est par Mon Dieu. Notre rocher, nous implorons ton pardon. limitación, wow, no tu limitación, wow, no tu limitación. Mon Dieu, bien-aimé, mon Dieu, bien-aimé, notre rocher. Merci, merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté. Non dans le péché, non dans le péché, non demandons pardon. Pardon demandé, pardon accordé. Monsieur Dieu, nos mots, pas de santé, pas de travail, pas de manger, pas de sécurité. À ton hôtel, présenter à ton hôtel, à ton hôtel, à ton hôtel Présenter, Mon Dieu, nous demandons pardon. Un un cri de réconciliation. Les chaînes de ce monde, haine et séparation. Les chaînes de ce monde, haine et c'est séparation, mon Dieu. Nous implorons ton pardon. Mon Dieu, nous implorons ton pardon. Vois notre limitation. Mon Dieu. Nous implorons ton pardon, pour notre limitation. Les chaînes de ce monde haine et séparation. Mon Dieu bien-aimé, notre rocher. Merci, merci pour ta bonté, merci pour ton pardon, un pardon demandé, un pardon demandé, un pardon accordé, un peuple à l'unisson du de réconciliation. Mon Dieu, notre rocher, nous simplement ton pardon. Les chaînes de ce monde, est et séparation. Nos mots pas de santé, pas de travail, pas de manger, pas d'amour, pas de sécurité. Nous les présentons devant toi, mon Dieu, devant ton hôtel, Mon Dieu, nos mots, pas de santé, de sécurité, nous les présentons à ton hôtel mon Dieu. Nous demandons ton pardon, nous implorons ton pardon, un pardon demandé abordons accordé. Merci, mon Dieu, pour ta bonté, pour ton pardon. Un peuple, un peuple qui souffre. Nous pensons à cette prière de notre pays natal. Ces mots, insécurité, pas de sécurité, insécurité, nous présentons devant ton terre